que imamo devla, devla tu bukya, yavri hakiya, udinasha. Isso já não me devla, devla te queire, oi lo llover. ya vio y ya Suski vamos, Suski, yada yau yom. Ijayate, yai mama a kirau. Ati lá beji vavau. que vamos soske, ya da yav yo, bijaya te. Tubuhkan Ya beri hakia Udinasya Iso jana mederla Pero te queire Hoy lo ver Pa tu te Sus que vamos, sus que Ya te avión Jayate Jai Baba Ram Kiram Azi bir şala Beci vavro Lopale Şurda Jaye Dikavatu Dikavatu